arde, arde o bosque, os cultivos, as vivendas, nesta terra do desgoberno, sementando son miserias, arcolitos celulosa, constructoras e mineiras, e o PP só nos dan lumes, con mortes e máis miserias, defendámola entre todas, que non se perda esta terra. Os traballadores de Seaga avisamos a Xunta con tempo suficiente para montar o dispositivo que non se nos botara a calle o día 11 de que se nos volvera a chamar o día 13 como se nos fixo, estando nas bases sin actuar nos incendios hasta o día 16. É vergonzoso. A política da Xunta con respecto aos traballadores de Seaga é a do ninguneo. Somos os irmáns pobres na extinción de incendios e debemos de estar dentro do colectivo do Servicio de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais de Galicia, non apartados nunha empresa pública sen convenio desde fai dez anos, sin dereitos. Bueno, coa lei de depredación, o Partido Popular o que pretende é instaurar en Galiza eh, o, un futuro no que afondemos eh, nun modelo económico e social de tipo colonial onde a nosa economía estará vinculada á expoliación dos nosos recursos e a eh, atraer a fondos de inversión coa única intención de plantexarlles e de darlles con eh, subvencións públicas e con incentivos fiscais un paraíso no que invertir e onde eh, valerá todo para a actividade económica sen importar eh, nin a destrucción do medio ambiente, nin eh, o que significa de desmantelamento dos nosos sectores productivos e de arrase no rural. Non imos entregarlles a razón nin a terra, porque só se compra o que está en venda. E a nosa resistencia é a negación da súa ambición. A nosa terra é nosa e non das súas S.A.s. Na terra dos cejos, o chosco é o